bermula pada tahun 2020 ketika bermulanya PKP pandemik COVID-19 dan kini pelan pemulihan nasional PPN fasa keempat. Semua orang terkesan dengan pandemik COVID-19 daripada ekonomi, sosial dan juga pelbagai aspek dalam kehidupan. Kami di sini sebagai agensi yang menyampaikan maklumat kepada orang awam turun ke bawah bagi memberikan hebahan terkini kepada warga setempat dan juga memberikan maklumat-maklumat yang amat penting kerana pada ketika ini kes COVID-19 semakin meningkat terutamanya bagi negeri Sabah di mana kes telah meningkat kepada empat angka dan menjadi tanggungjawab kami selaku agensi yang menyampaikan maklumat kepada masyarakat umum turun ke bawah untuk menyampaikan maklumat-maklumat yang amat penting bagi semua warga penduduk daripada Jabatan Penerangan Daerah Papar. Bagi makluman tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan masih mewajibkan pemakaian mask, penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan saranan kepada orang ramai untuk sentiasa menjaga SOP kebersihan diri serta pengambilan vaksin untuk mengawal jangkitan virus COVID-19. Kementerian Kesihatan Malaysia turut menyarankan orang awam mengamalkan konsep TRIS iaitu test uji. Lakukan ujian pengesanan COVID-19 secara kendiri. Report, lapor laporkan keputusan ujian pengesanan kendiri sama ada negatif, positif atau tidak sah melalui aplikasi MySejahtera. Isolate Asing Lakukan pengasingan kuarantin kendiri sekiranya positif COVID-19. Inform Maklum Segera maklumkan kepada kontak rapat dan ahli keluarga terdekat sekiranya positif maklumkan kepada pihak berkuasa kesihatan atau CAC, yaitu Pusat Penilaian COVID-19 yang berhampiran. Seek, dapatkan rawatan. Dapatkan rawatan segera di Pusat Perubatan atau CAC berhampiran sekiranya gejala bertambah teruk. Patuhi SOP, pastikan anda lengkap di vaksin dan kita jaga kita. budak-budak ni keluar memang ada acara apa ni orang ni exam ataupun orang ada gotong royong kali terus keluar Untuk info lanjut, SOP terbaru dan laporan harian COVID-19, layari laman sensawang di www.mkn.gov.my atau di www.kkm.gov.my atau layari sosial media rasmi MKN Sabah atau Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri Sabah setelah dua tahun kami melaksanakan hebahan dan juga turun ke bawah bagi menyampaikan maklumat kepada orang kampung kami melalui pelbagai cabaran dan dugaan namun semuanya itu terubat apabila kami dapat merasai keindahan dan juga kedamaian di kawasan desa mungkin inilah kenapa kami boleh melalui pelbagai dugaan dan cabaran itu. Laporkan keputusan ujian pengesanan kendiri sama ada negatif, positif atau tidak sah melalui aplikasi My Sejahtera. Isolate, asyik. Lakukan pengesanan kendiri sekiranya positif COVID-19. Ya, taman apa? Oh, ada ada wayar macam mana ni? Ada sampuk ke itu? Bos. Bos kita dari kampung itu pun dah mulu. Itu serta pengambilan vaksin untuk mengawal jangkitan virus COVID-19. Kementerian Kesehatan Malaysia turut menyarankan orang awam mengamalkan konsep TRIS yaitu test, uji, lakukan ujian pengesanan COVID-19 secara kendiri report lapor positif COVID-19 info maklum segera Iran Si, dapatkan rawatan dapatkan rawatan segera di pusat perubatan atau CAC berhampiran <laughs> Ya. Aku tengok gini kan. Okey, dah betul orang ni. Aku <laughs> perasan juga. Aduh. Aku perasan dulu tadi. Mula, mula aku tengok macam okey, dia pergi lambai-lambai. Lepas tu dia pergi pusing-pusing perutnya. Kelek-kelek lagi, nasib aku ambil single lain. Kita masuk dalam video. <laughs> Tapi aku lecet kan? Iya. Yeah. kebersihan diri serta pengambilan vaksin untuk mengawal jangkitan cara kendiri. Report, lapor, laporkan keputusan ujian pengesanan dan ahli keluarga terdekat sekiranya positif. Maklumkan. kami telah melawat Kampung Limbahau, Kampung Kompimpinan, Kampung Nagapas, Kampung Rampazan dan juga Kampung Surapit. Dan kawasan ini bukan sahaja kawasan yang terakhir kami lawati tetapi banyak lagi kawasan di daerah Papar akan kami turun dan jelajahi semata-mata untuk menyampaikan maklumat yang sahih, tepat dan bagi mengurangkan tersebarnya berita-berita palsu. Ikuti laman sosial rasmi Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, Jabatan Penerangan Negeri Sabah dan Jabatan Penerangan Daerah Papar untuk informasi tepat dan bermaklumat. Lindung diri, lindung semua, kita jaga kita. Sekian dan terima kasih kebahan ini daripada Jabatan Penerangan Daerah Papua. Selesai dia wah. Selesai sudah. Alhamdulillah. Kali. Kali lah. Baju pun sama. Mantap. Ah. Mantap. Tetap dengan usir. Aura. Aura. tahun baru awal tahun jumpa di habis video akan datang peace out